Я уже точно больше никогда не смогу вас обучать. Старик Яма! Но твоя смерть была до ужаса жалкой. Шикигуни Ямамото. Не умирайте! У нас тут все пошло немного не по плану. Я Штерн Риттер, мне... Духовное присутствие пропало? Что это сейчас было? Другие и Рэнджи, они смогли выжить. Да. Не волнуйся. Они живы. Времени у меня осталось совсем немного. Прошу. защити сообщество души. Ответа я так и не получил. Спросил, ты ли тот, кто разворотил сообщество душ? Дед, сука! Тенса! Не может быть. Это же... Лутвена. Ваше Величество! показалось. Тюрьма Гильге призвана сдерживать врага. Не способна сдерживать Квинси. Ты ведь совершенно ничего о себе не знаешь. Не знаешь. Даже о своей матери. Я планировал забрать тебя с собой. Я заставлю тебя остаться и заберу с собой. Я сказал, что ты там несешь вообще? Я расскажу тебе о Вандеррейке. Квал Крайс. Герцога Тенсо! Теперь-то точно убью. Ты все это время знал и молчал. Подумал, что останавливать вас все равно бесполезно. Уходим. Стоять! Думаете, отпущу? Я кому сказал стоять? еще увидимся, Курасаки Ичига. Мой сын, рожденный во тьме.